Песнячка про Булата. Співак Лосмінський пан. можно септ, ми, до, соль, мажор, фа, меч. И ля минор, и ля минор, только бас, соль, соль, фа, меч, ре минор бас, ре минор, а бас до, да да да да да, ми мажор и ля минор, ми минор, ре септ минор, соль мажор, до. и обязательно паузу сделать. Да-да-да-да. Ой, хорошенького понемножку.